Jokaiseen konseptiin ja, ja suunnittelutyöhön liittyy aina isompia tai pienempiä riskejä, jotka on tietysti hyvä tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä myöhemmin ne tunnistaa, niin, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että ne, ne toteutuu. Tässä työkalussa niin, niin tarkoitus on se, että, että aloitetaan täältä keskustasta, eli, eli laitetaan se niin kuin keskeinen asia, mitä, mitä ollaan pohtimassa ja tekemässä tuonne keskelle ja sitten lähdetään miettimään ensin ensimmäisen tason vaikutuksia ja, ja seurauksia, sitten toisen ja sitten vielä kolmannen tason vaikutuksia ja seurauksia. Ja idea on se, että nuo ensimmäisen tason vaikutukset on aika helppo ymmärtää ja nähdä, mutta ehdottomasti kannattaa paneutua toiseen ja, ja kolmanteenkin tasoon, koska nämä on usein niitä, niitä suurimpia yllätyksiä, mitä ei noin ihan pienellä miettimisellä löydä, vaan, vaan tarvii vähän enemmän aikaa, että noita pohtii. Ja sitten kun on tunnistanut, niin sitten on tietysti helppo varautua niihin ja, ja ehkä tehdä sellaisia toimenpiteitä, millä niitä, vo, niitä riskejä voidaan minimoida.